абсолюттук серпилгич кагылышуусу молекуланын дуал менен өз ара аракеттенүүсүнүн модели кагылышуу учурунда нерселердин механикалык энергиясы башка түрдөгү энергияга айланбаса ал абсолюттук серпилгич кагылышуу деп аталат макроскопиялык денелердин кагылышуусунда мындай абал кездешпейт бирок бул абалды байкаса болот мисалы бильярд шарларынын пил сөөгүнүн кагылышуусу же ылайыктуу пластик биз болоттон жасалган шардын бильярд тактасы менен кагылышуусун карайбыз мындай кагылышуу газдын молекуласы идиштин дубалы менен кагылышуунун моделин көргөзөт эгер кагылышуу абсолюттук серпилгич болсо анда шардын траекториясын түзгөн пайда болгон бурчтар бири бири менен бирдей шардын ылдамдык модулу өзгөрөт шарлар каалаган багытында кыймылдаса дагы бул катыштар аткарылат биздин демонстрацияда бул шар чын эле абсолюттук серпилгич экенин текшерүү үчүн шардын кагылышууга чейинки жана кагылышуудан кийинки аралыгын бирден жыйырма беш секундасынын бөлүгү убагында салыштыралы биз көргөндөй шардын такта менен кагылышуусунда ылдамдыгынын модулу өтө өзгөрбөйт ал эми түшүү жана чагылдыруу бурчу болжол менен бирдей биздин тажрыйбада шардын такта менен кагылышуусу абсолюттук серпилгич кагылышуу болду абсолюттук серпилгич кагылышууда шардын такта менен кагылышуусунун катышы газдын молекулалык кинетикалык теориясынын негизги теңдемесин чыгарууда колдонулат кагылышуу чекитинде молекуланын импульс проекциясы барабарга алып келди